Mm. viajado por el mapa de tu cuerpo, visitando cada esquina de tu piel, por el cielo de tus ojos vi la lluvia que mojaba tu sonrisa.